Назіральнік на выбарах гэта адначасова і кантралёр і светка. Бо ён з'яўляецца светкам падзей, якія адбываюцца на працягу дня галасавання на выбарчым участку, за якім ён замацаваны. А таксама ён мае права і абавязак афармляць свае пасведчанні аб парушэннях падчас выбараў у выглядзе заяў і актаў і накіроўваць іх адпаведным службовым асобам. Праца назіральніка на выбарчым участку. У першую чаргу назіральнік мусіць зарэгістравацца. Для гэтага звярнуцца да старшыні камісіі, ці яго намесніка, ці сакратара. А калі няма нікога з іх, да любога з сябраў камісіі. У дальнейшым дзеля атрымання інфармацыі звяртацца да кіраўніцтва камісіі ў тым жа парадку. Што трэба фіксаваць? фіксаваць прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні пры з'яўленні вялікіх арганізаваных групаў выбаршчыкаў, студэнтаў, вайскоўцаў, працоўных у дзяржустановах. Пастарацца за межамі участка зафіксаваць чаргу на відэа і фота, а таксама высветліць, хто прымушае ісці на датэрміновае галасаванне, прозвішчы і пасаду службовай асобы, якая заганяе. Атрыманую інфармацыю аб загоне неабходна паведаміць журналістам і каардынатару выяўляць усе выпадкі выдачы некалькіх бюлетэняў аднаму выбаршчыку. Аднаму выбаршчыку выдаецца толькі адзін бюлетэнь для галасавання пры прад'яўленні дакумента. Такім дакументам можа быць пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, вайсковы білет, службовае пасведчанне работніка дзяржаўнага органа, пасведчанне кіроўцы, пенсійнае пасведчанне, пасведчанне аб інваліднасці пры наяўнасці ў ім фатаграфіі, студэнцкі білет. У выпадку страты ці крадзяжу пашпарта даведка органа ўнутраных спраў, якая пацвярджае асобу грамадзяніна. Кожны выбаршчык галасуе асабіста. Галасаванне за іншых грамадзян у тым ліку па даверанасці недапушчальна. У выпадку выяўлення фактаў атрымання адным выбаршчыкам некалькі бюлетэняў пісаць акт парушэння паведамі журналістам і каардынатару. Фіксаваць прысутнасць на выбарчым участку сторонніх асобаў На выбарчым участку могуць знаходзіцца сябры камісіі, выбаршчыкі, назіральнікі, даверныя асобы кандыдатаў, журналісты. Калі прысутнічаюць старонія асобы і тым больш, якія ўмешваюцца ў працэс галасавання ці спрабуюць кіраваць працай камісіі, звярнуцца да кіраўніцтва камісіі з пытаннем. Хто гэтыя людзі і на якіх падставах знаходзяцца на выбарчым участку. Скласці акт парушэння, паведаміць інфармацыю журналістам і каардынатару. Праца назіральніка падчас падчас падліку галасоў. Падчас падліку галасоў сачыць за выкананнем працэдуры падліку. Спачатку мусяць быць падлічаныя бюлетэні ў скрыні папярэдняга галасавання, пасля ў скрыні галасавання па месцы знаходжання выбаршчыка і напрыканцы ў скрыні асноўнага дня галасавання. Неабходна звярнуцца перад падлікам да кіраўніцтва камісій з пісьмовай прапановай, каб падлік бюлетэня вёўся такім чынам, каб усе прысутныя мелі магчымасць бачыць кожны бюлетень і ў ім волі выяўлення выбаршчыка. Для гэтага неабходна, каб кожны бюлетень дэманстраваўся ўсім сябрам камісіі. У выпадку парушэння працэдуры скласці акт. Паведаміць інфармацыю журналістам і каардынатарам. Пасля сканчэння галасавання і падліку сфотаграфаваць выніковы пратакол і даслаць каардынатару.